Sa bansang Singapore, may domestic helper ang kinasuhan ng kasong pagpatay sa kanyang kaibigan, pati na rin sa isang bata. Sa kabila ng mga ebidensya nilabas, upang mapatunayan na siya ay inosente, ay hinatulan pa rin siya ng bitay. Sino nga ba siya? At ano ang katotohanan sa likod ng mga pangyaring ito? Bago tuluyang ihatol sa kanya ang kamatayan, kilalanin natin si Flor Contemplacion, ang Filipino domestic helper na sinintensya ng bitay sa Singapore. Si Flor Ramos Contemplacion ay isang Filipino domestic helper na ipinanganak noong January 7, 1950 sa San Pablo City, Laguna. Siya ay nagmula lamang sa isang mahirap na pamilya kung kaya't hindi siya nakatapos sa pag-aaral. At natuon na lamang ang kanyang oras sa pagtatrabaho mula sa kanyang murang edad. Sa kabila nito ay nagkaroon naman siya ng asawa na isa ring manggagawa kagaya niya at biniyayaan ang kanilang relasyon ng apat na anak dahil sa lumalaking gastusin sa mga bata pati na rin ang gastusin sa pag-aaral ng mga ito, ay napagtanto nila mag-asawa na hindi sapat na kanila kinikitang pera. Kung kaya't naisipan nila mag-asawa na mamasukan si Flor bilang kasambahay sa ibang bansa upang kumita ng mas malaking pera. Bagamat malaking sakripisyo ang mapalayo sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak, sa tulong ng nanay na kanyang asawa ay nakapasok siya bilang kasambahay sa bansang Singapore. Pagdating dito ay nakita niya kung gaano kahirap ang buhay ng mga domestic helper na kagaya niya. Hindi sila nakakalabas ng bahay at ang tanging paraan lamang upang makaalis sila ng bahay ay paghinahatid at sinusundo nila ang kanilang mga alaga sa eskwelahan. Dagdag pa dito ay nakita niya ang pangabusong kinakaharap ng kapwa niya mga domestic helper. Napag-alaman niya dito na yung iba ay inaabuso ng kanilang amo. Yung iba naman ay hindi pinapakain o kaya naman kinukulong sa bahay yung iba naman ay sinasaktan. At ang masakla pa dito, yung iba ay ginagawan pa ng masama. Sa kabila ng katotohanan ito, ay wala naman nagawa si Flor kundi ang magtiis, kapalit ang kakaunting salapi na ipinapadala niya sa kanyang pamilya buwan-buwan. Nang matapos ni Flor ang kanyang dalawang taong kontrata, ay nakaramdam siya ng saya. Sa wakas ay makakauwi na siya ulit sa kanyang pamilya. Pero bago siya magbakasyon, ay sinabihan siya ng kanyang amo at pinakaiusapan na kung maaari ay bumalik pa siya at magtrabaho pa ulit ng dalawang taon dahil manganganak ang amo niyang babae at wala makakasama ito sa pag-aalaga ng kanilang anak. Dahil dito ay pumayag naman si Flor sa hiling na kanyang mga amo at sinabing babalik siya pagkatapos na kanyang isang buwan na bakasyon sa Pilipinas. Sa sobrang galak ni Flor ay hindi niya sinabi sa kanyang pamilya sa Pilipinas na uuwi siya. Sinorpresa niya ang mga ito pero ilingid sa kanyang kaalaman ay siya pala magiging bal sa isang malaking sikreto. Pagdating sa kanilang bahay ay nagulat ang kanyang mga anak. Niyakap niya sila na mahigpit dala ng labis sa pananabik sa mga ito. Mabilis niyang nilabas sa kanya mga pasalubong na damit at iniabot niya mga ito. Pero sinabi ng mga anak niya na madami pa sila mga bagong damit na galing sa babaeng nagangalang Tia Neneng. Nagulat naman si Flor sa kanyang narinig kung kaya tinanong niya ang kanyang nanay. At dito niya napag-alaman na may kinakasama na palang iba sa ibang bahay ang kanyang asawa. Sa galit ay nilusod niya at inaway niya ang kanyang asawa. Inabutan niya rin dito ang kabit nito. Pinagtatadyakan ni Flor ang dalawa sa galit. Labis ang kanyang lungkot dahil sa kabila ng kanyang pagsasakripisyo sa malayong lugar upang kumita ng pera ay nakuha pa siyang lukuhin ng mga ito. Dagdag pa dito ay napalayo naman ang loob ng kanyang mga anak sa kanya dahil ilang taon niyang hindi nakakasama ang mga ito. Madalas ay napapagalitan niya mga ito dahil sa kanilang mga ugali. Ang bakasyon na inaasam ni Flor upang magpahinga at makahinga ng maluwag ay nauwi sa lungkot at galit dahil sa kanyang mga hindi naasang karanasan sa kanyang sariling pamilya. Dahil dito, matapos ang kanyang isang buwan na bakasyon, ay naisipan na lamang ni Flor na bumalik ulit ng Singapore gaya na ipinangako niya sa kanyang mga amo upang tapusin ang huling kontrata at bumalik na sa Pilipinas para mabuo ulit ang kanyang pamilya. Pagdating sa Singapore, ay baon pa din ni Flor ang mapait na alaala na kanyang bakasyon at para makalimutan nito ay nilibang na lamang niya kanyang sarili sa mga gawaing bahay. Buong araw siya kumakayod at bihira lang di siya lumabas. At dahil sa sobrang pagod ay bumalik ulit ang sakit ng epilepsy. Sa kabilang banda naman ay may isang pangyayari sa kanya isang kaibigan ang sisira sa lahat ng kanyang mga pangarap. Noong May 4, 1991 ay namatay ang isa niyang kaibigan na domestic helper din na si Delia Mamaril Maga. Sinakal ito gamit ang isang tali habang yung alaga nitong bata ay wala na ring buhay at nakasubsob ang mukha nito sa isang timba na may lamang tubig. At bunga na pag-imbestigan ng mga pulis ay nabasa nila ang diary ni Delia na nakasulat dito ang pangalan at address ni Flor sa Singapore. Kung kaya't nag-iisa si Flor sa mga pangunahing sospek para sa krimen na ito. Dahil dito ay hinuli si Flor ng mga pulis at inamin naman niya ang krimen na kanyang ginawa. Sa kanyang pag-amin ay sinabi niya dinalo niya si Delia noong umaga ng insidente mula sa likod umano ni Delia ay nilapitan niya ito at sinakal niya gamit ang isang tali. Pagkatapos naman ay nakita niya ang alaga nitong bata sa loob ng CR at nilunod niya ito sa isang timba. Ninakawan pa niya umano ng ilang gamit si Delia at saka na siya umalis sa lugar ng pinangyarihan. Dahil dito, si Flor Contemplacion ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Ang balitang ito ay pumukaw sa atensyon ng media ng Pilipinas maging sa ibang bansa para sa mga nakakilala kay Floor ay labis sa kanila pagtataka dahil alam nila mabuting tao si Floor at hindi niya kayang gawin ang mga bagay na yun. Pero wala silang magawa para sa kanya. Pero sa tulong na kanyang ilang kaibigan sa Singapore ay muling nabuksan ang kaso at tumayo silang saksi upang maipagtanggol ang kaibigan nilang si Floor. Isa sa kanyang mga kaibigan ay sinabing kasama niya si Floor noong araw mismo ng krimen. Sinabi nito na magkasama sila sa ospital noong mga oras na yun dahil umaatake umano ang epilepsy ni Flor. Nagpakita sila ng mga medical documents na nagpapatunay sa kanila sinasabi pero hindi ito tinanggap ng korte at sinabing migraine lamang ang sakit ni Flor. Dahil dito ay hinatulan ulit siya ng guilty at itutuloy pa rin ang kanyang bitay. Dagdag pa dito ay lumutang pa isang domestic helper na nais tumulong sa kanya. Ang kanyang amo ay kapatid ng magulang ng namatay na bata. Narinig niya umano ang pinag-uusapan ng mga ito napag-alaman niya na dahil sa kapabayaan ni Delia ay nalunod umano at namatay ang bata. At dahil sa galit ng mga magulang ng bata ay napatay nila si Delia. Kaya para hindi sila makulong, ang itinuro nilang sospek ay si Flor Contemplacion na siya nilang itinuro na pumatay kay Delia at sa bata. Samantala di nagtagal ay binasag na rin ni Flor ang kanyang pananahimik. Sinabi niya na hindi siya ang may gawa ng krimen at binabawi niya ang kanyang ginawang pagtatapat nung una Sinabi niya na pinahirapan at tinorture lamang siya ng mga pulis at sinabihan siya na akuin ang krimen kung kaya't nagawa niya ang pag-amin kahit labag sa kanyang kalooban. Sa kabila ng mga pangyayaring ito ay hindi pa rin sila nagtagumpay na mailigtas si Flor dahil dito ay inulan ng batikos ang Philippine Embassy sa Singapore. Dahil sa kabuuan ng mga hearing sa kaso ni Flor ay wala ni isang konsul ang dumalo dito upang suportahan si Flor. Ang masaklap pa dito ay hindi malang sila nagbigay na abogado upang maipaglaban ang kaso. Ang mga abogadong tumulong ipagtanggol si Flor ay nagmula pa sa Pilipinas at pawang mga volunteer lamang na tinulungan na rin na iba't ibang organisasyon. Makalipas ang ilang buwan ay tinulungan naman ng gobyerno ng Pilipinas na makalipad ang mga anak ni Flor papuntang Singapore upang makita niya sa huling sandali. Dito ay sinabi niya wala siyang kasalanan sa lahat ng paratang sa kanya at hindi maaaring sirain ng Singapore ang kanyang pagkatao. Wala naman nagawa kanya mga anak kundi ang malungkot at umiyak dahil sa labis sa pag-aalala para sa kaligtasan ng kanilang nanay dahil alam nila sa kabila nito ay araw na lang ang kanilang bibilangin at bibitayin na ang kanilang ina. Bagamat sumikat ang kaso ni Flor sa buong mundo ay hindi naman nagpaawat si Pangulong Ramos noong mga panahon na yun upang matulungan si Flor. Sinulatan niya na ilang beses ang Pangulong Singapore upang humingi ng konsiderasyon. Pero hindi siya pinakinggan nito. Sinubukan din niyang takutin ito at sinabi puputulin na niya ang relasyon sa kanilang bansa. Pero hindi pa rin nagpatinag ang bansang Singapore. Sa kabila ng lahat ng ito, ay itinuloy pa rin ng Singapore ang pagbitay kay Flor Contemplacion na ginawa noong March 17, 1995. Ang pagkamatay ni Flor ay nagdulot ng malawakang protesta sa ating bansa. Sa galit ng mga Pilipino ay sinunog nila ang mga bandila ng Singapore bilang pag-aalsa sa sinapit ni Flor. Dagdag pa dito ay nagsipitiw naman sa posisyon ang mga namumuno sa Department of Foreign Affairs. Dala na rin ang kahihiyan mula sa kontrobersya. Nang dumating ang mga labi ni Flor sa Pilipinas, ay sinalubong ito ng libu-libong Pilipino at hinatid nila ito sa Laguna. Para sa mga Pilipino, si Flor ay isang biktima na hindi patas na hostisya dahil pagkatapos sa pagbitay kay Flor ay lumutang pang isang katotohanan. Ayon sa autopsy sa bangkay ni Delia, ay basag ang bungo nito at durog pa ang leeg nito. At base sa pangangatawan ni Flor, ay hindi niya kayang gawin na ganitong pinsala sa katawan ni Delia dahil wala siyang sapat na lakas para gawin yun. Sa kabila nito ay huli na ang lahat kung kaya't para sa sambayan ng Pilipino, si Flor Contemplacion ay isa lamang biktima at wala talagang kasalanan sa mata ng batas. Sa uli ay lagi natin tatandaan ang mga sakripisyong ginagawa ng ating mga mahal sa buhay na nangiibang bansa upang mabigyan tayo ng mas magandang kinabukasan lalo na ang mga magulang natin na nagbubuwis na kanilang buhay kapalit ng salapi na ating natatanggap buwan-buwan. Magpasalamat tayo sa kanila at huwag natin itapon at kalimutan ang kanilang mga pinaghirapan. Dahil ang ating mga OFW, ang mga makabagong bayani ngayon sa ating bansa